Semangat pagi, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube Edi Gunawan Official. Kali ini kita tambahkan motivasi diri biar semangat dengan tema motivasi hidup terbaik buat hidup lebih semangat manusia yang menjalani kehidupan tentunya kita tidak lepas dari berbagai macam masalah. Masalah memang tidak bisa diprediksi dan terkadang datang dalam berbagai macam bentuk yang senantiasa membuat hidup kita semakin sulit baik secara fisik maupun mental. Terkadang kita membutuhkan motivasi hidup agar senantiasa membuat hidup kita lebih semangat. Layaknya roda kehidupan yang terus berputar, terkadang kita sering merasa masalah yang kita hadapi berat dan membuat kita berpikir bahwa masalah tersebut tidak akan berlalu. Namun percayalah, semua hal di dunia ini tidak ada yang permanen, dan suatu saat akan berlalu termasuk masalah kita. Berikut ini adalah berbagai motivasi hidup yang bisa membantu Anda berpikir lebih positif di semua masalah yang ada. Berhenti menyalahkan segalanya. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal from Claudette Bissell. Risk more than other think is safe. Care more than other think is wise. Dream more than other think is practical. more than other thing is possible from cloudy Bessel. Kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Napoleon Hill jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias no, Harold Lindman. Don't ask yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive. And then go into that because what the world needs is people who have come alive from Carol Whitman. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying. From Brian Dyson Nikmati dan hargai perubahan dalam kehidupan. Perubahan itu menyakitkan, ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala. always been because that makes life easier. From Richard Marcinko. Keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keraguan kita akan The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. Let us move forward with strong and active faith. From Franklin Roosevelt adalah ciri orang yang kuat, Mahatma Gandhi. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. God, from Mahatma Gandhi. yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Prof. Brian Tracy Develop the winning edge. Small differences in your performance can lead to large differences in your results. From Brian Tracy Berhentilah hanya ketika Anda berhasil mengalahkan tantangan. Seperti bergulat melawan seekor gorila. Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. From Robert Strauss It's a little like wrestling a gorilla. You don't quit when you're tired, you quit when the gorilla is tired. From Robert Strauss.